مرحبا أنا اسمي طل وأنا من سوريا أنا ترجيت أمي ترجيتها مشان تشز سجل هلأ شو عم بحكي سجل كيف أنا عم حس كيف حسيت وقت وقت طل حكت عن شو شو شو هي حسيت وحطوها بالحبس حبسوها زلوها ضربوها سموها جاسوسة هي جاسوسة إذا هي حكت ما أنا جاسوسة الناس اللي ما بيحكوا هن الجاسوسات شو بدي أقول شو بدي أحكي قوموا شوفوا شوفوا قدامكم شوفوا شو صاير لا عم يسرقوا البلد إذا إذا أم كان عندها أكثر من ولد واحد ما فيها إذا إذا ما فيها تطعمي حالها كيف بدها تطعمي أولادها عم يسرقوها كيف بدها تلاقي قطعة خبز على الأرض إذا لقيت وحدة ما بتاكلها هي بتعطيها لأولادها ولازم تعطيها لأولادها أنا شو هلا عم بحكي كتير بدي إياكم بدي إياكم تسمعوا منيح بديكم تسمعوا انه اصلا انا مو اسمي طل انا يا ريت اسمي كان طل يا ريت كان اسمي طل مبسوطة بطل لانه حكت شو جواتها هي مثل اختي ويا ريتها كانت اختي حبيت شو حكيت ومبسوطه مبسوطة فيها وانتو كمان لازم تنبسطوا فيها لانه وقفت من الكراود وقفت من كل العالم وقفت من كل العالم بال بال بالبلد وهي اللي حكت وانتم شو عم تعملوا قاعدين قاعدين ما عم تعملوا شيء لازم تشوفوا لازم تحسوا مثله لسوريا وقت سمعت عن مصر بسطت لهم كتير صحي ماتوا بس انبسطت لهم ليش ما بنعمل نفس الشيء منصير أقوى منساعد حالنا منوقف مع بعض أنا بدي إياكم تسمعوا منيح منيح وقفوا مع بعض احكوا مع بعض لا تسرقوا بعض